በዚህ ሳምንት ኑሮ በጤንነት ለወጥ እያሉ የተከሰቱት አዲሶቹ የኮሮና ቫይረስ ዝርያዎች ዓለምን እያሳሰቡ ነው። ስለ አዲሶቹ ዝርያዎች አሁን ላይ ምን ያህል ይታወቃል፣ ምንስ አይታወቀውም የሚለውን የሚያጋሩን ባለሙያ ይዘናል። ኮቪድ-19 ለፈጠራ ስራዎች መስፋፋት የራሱን ሚና እየተጫወተ ነው። ዛሬም አንድ አዲስ የጤና ፈጠራ ውጤት እናስተዋውቃችኋለን። ለየት ባለ ርዕስ ደግሞ ዘመናዊ የእጅ ስልኮች ሱ ሲያስይዙ ይሆን? መልሳለን። አብራችሁን ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። ጤና ስጥልኝ። እንዴት ሰነበታችሁ? ይህ በአሜሪካ ድምፅ ተዘጋጅተው በአህዱ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ላይ የሚቀርብላችሁ የ15 ደቂቃ የጤና መርሃ ግብራችን ኑሮ በጤንነት ነው። ኤደን ገረመው ነኝ። መግቢያችን ላይ እንዳስተዋወቅነው በእንግሊዝና በደቡብ አፍሪካ የኮቪድ-19 ዝርያ የሆነው ሳርስ ኮቪ2 የተባለው የቫይረስ አይነት መስፋፋቱ አሳሳቢ ሆኗል። ያለፈው ዓመት ማብቂያ ጳጉሜ ላይ ከወደ እንግሊዝ B 117 የተባለው የቫይረሱ ዝርያ የታየ ሲሆን ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ በደቡብ ኮሪያና ፈረንሳይም ቫይረሱ ታይቷል። በተጨማሪም በደቡብ አፍሪካ ለየት ያለ የኮቪድ-19 አይነት የተገኘ ሲሆን ይኸው ቫይረስም በተለያዩ ሀገራት መገኘቱም ተገልጿል። ባለሙያዎች ቫይረሶች ቅርጻቸውና ባህሪያቸውን መቀያየራቸው የተለመደ ነገር መሆኑን ይናገራሉ። ይሁንና አዲሶቹ የኮቪድ-19 አይነቶች የተዛማችነት ባህሪያቸው ፈጣን መሆኑ በሽታውን የመቆጣጠር ሂደቱ ላይ ጫና እንዳያሳድር ተሰግቷል። የቪኦኤው ስቲቭ ባራጎን ያጠናቀረውን ዘገባ ሀብታሙ ስዩም እንደሚከተለው ያቀርብልናል። የለንደን አውራ ጎዳናዎች የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ለህብረተሰቡ በሰጡት ማሳሰቢያ መሰረት ጭር ብለዋል። ይህን አዲስ የኮሮና ቫይረስ ለመቆጣጠር በጋራ መንቀሳቀስ እንዳለብን ግልጽ ነው። በተመሳሳይ በደቡብ አፍሪካም አዲስ የኮቪድ-19 ቫይረስ እየተስፋፋ ሲሆን የኳዙሉ ናታል ዩኒቨርሲቲ የተላላፊ በሽታዎች ጥናት ባለሙያ የሆኑት ቱሊ ዲ ኦሊቬራ በደቡብ አፍሪካ ሁኔታዎች አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሰዋል ይላሉ። uh, ከጠረፍ ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ ኬፕ ታውን በዚህ በአዲሱ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተጠቅቷል። የእንግሊዙ ወረርሽኝ ቢያንስ ከአርባ በላይ ወደሚሆኑ ሀገራት የተሰራጨ ሲሆን በሌላ በኩል የደቡብ አፍሪካ ቫይረስም ደግሞ በዘጠኝ ሀገራት ተገኝተዋል። ሁለቱም ሀገራት ቫይረሱን ለመቆጣጠር እየሞከሩ ነው። ይሁንና ሳይንቲስቶች በቫይረሱ ዙሪያ ያለው ግንዛቤ ገና አልዳበረም ይላሉ። ይሄ ቫይረስ ከእንግሊዝ ጀምሮ ወደ ሌላ አገራት ተዛምቷል። ነገር ግን በልዩ ሁኔታ በእንግሊዝ የጀመረበት ምክንያት አለው ወይስ ቅርጹን ቀይሮ ነው የሚለው ደግሞ ቫይረሱ አሁን ከደረሰባቸው አገራት ጋር የተነጻጸረ ይጠናል። አዲሱ የኮቪድ-19 ቫይረስ የተለየ የህመም ምልክት የለውም። ነገር ግን የተዛማችነቱ ፍጥነት ብዙ ህሙማን ሆስፒታል እንዲገቡ በማድረግ ሞት ያስከትላል። አዲሱ የቫይረስ ዝርያ ክትባቱ ይፋ ከሆነ በኋላ የተገኘ ነው። ነገር ግን ክትባቱ ለዚህኛውም ቫይረስ ያገለግላል ይላሉ የእንግሊዝ መንግስት የሳይንስ አማካሪ የሆኑት ፓትሪክ ቫላንስ። ይሄ የተሰጠው ክትባት ለአንድ የቫይረስ አይነት ብቻ ሳይሆን ለብዙ የቫይረስ ዝርያዎች የሚያገለግል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምንም እንኳ ቫይረሱ ቅርጹ ቢለወጥም ለእርሱም ይረዳል። ይህን የእሳቸውን አባባል ለማረጋገጥ የተለያዩ ሙከራዎች እየተካሄዱ ነው። ቫይረሶቹ ሁሌ ቅርጻቸውን እንደሚቀያየሩ ይታወቃል። ስለዚህም ክትባቱ ከጊዜ በኋላ ማሻሻያ ያስፈልገዋል። um, ክትባቶች አስፈላጊ የሆነውን ችግር እንዲፈቱ በቶሎ በቶሎ ይሻሻላሉ። የፋይዘር ሞዴርናና ባዮንቴክ ክትባቶች እንደ ቫይረሶቹ መቀየር በየጊዜው መታደስ ይኖርባቸዋል። ዘጋቢዎቻችንን እናመሰግናለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ባለሙያዎች ምን ይላሉ ስትል የአሜሪካ ድምጿ ሌናርድ ማዱ የተላላፊ በሽታዎች ባለሙያና የደቡብ አፍሪካ የኮቪድ-19 አማካሪ ኮሚቴ አባል የሆኑትን ፕሮፌሰር ሳሌም አብዱል ካሪምን አነጋግራለች። ቫሪያንት ይህን አዲሱን የኮሮና ዝርያ ስናገኝ አራት ነገሮች አሳስበውን ነበረ። የመጀመሪያው ተላላፊ ነው ወይ የሚለው ነበር። ለሱም መልሱ አዎ የሚል ሆኖ አግኝተነዋል። እስካሁን ድረስ የተደረጉት ጥናቶች የሚያሳዩት ቫይረሱ ከቀደመው በላይ በተላላፊነቱ 50 በመቶ ከፍ ያለ መሆኑን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምልክቶቹ የጸኑና ህመሙ የባሰ ነው ወይ የሚል ነው። አሁን ባለንና ስለ ቫይረሱ በደረስንበት እውቀታችን ያገኘነው ምላሽ አይደለም የሚለው ነው። በሁለተኛው ዙር ወረርሽኝ የምንቀበላቸው ህሙማን ቁጥር እምብዛም አልጨምረም። የሞት ቁጥርም ያን ያክል መጨመር አላሳየም። ሶስተኛ ደግሞ ከዚህ ቀደም በኮሮና ቫይረስ ተይዘው የበሽታውን መከላከል አቅም ያዳበሩ ሰዎች አዲሱ ቫይረስ በድጋሚ ያጠቃቸው ከሆነ የሚለው ነበር። እሱም አሁን ባለንበት ሁኔታ አዎ ነው መልሱ። የዚህኛው ቫይረስ ጸባይ ሰውነት ያበለጸጋቸውን የበሽታ መከላከያ አቅምን በድጋሚ መስበር የሚችል ነው። በኮቪድ-19 ከዚህ ቀደም ተጠቅተው የዳኑ ሰዎችን የደም ቅንጣት ወስደን ከቫይረሱ ጋር ጋር ስናስቀምጠው ያየነው ነገር ቫይረሱ እንደተለመደው አለመሞቱን ነው። ይህም ቫይረሱ የሰውነትን የበሽታ ተከላካይ ህዋሳትን የሚያመልጥበት ስልት ማዳበሩን ያሳያል። ስለዚህ አሳሳቢው ነገር መርቀዛው ይጨምራሉ ወይ ነው። እስካሁን ድረስ እጅግ የከፋ ነገር አላጋጥምንም። ነገር ግን ይሄ ጉዳይ ጥናት እየተደረገበት ነው። ከአዲሱ ቫይረስ መጠበቅ የምንችለው ሰውነታችን ለቫይረሱ ባዳበረው የበሽታ መከላከል አቅም ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የጤና አቋማችንም ጭምር ነው። ይሄ ሁሉ አሁንም እየተጠና ነው። በቀጣዮቹ ጥቂት ወራትም አጠቃላይ መልሱን እናገኘዋለን። የመጨረሻው ጥያቄ ደግሞ ይሄ አሁን የተመረተው ክትባት አዲሱን ቫይረስ መቋቋምና ማዳን ይችላሉ የሚለው ነው። መልካም የሆኑ ተስፋዎች ቢኖሩም እስካሁን ድረስ የተረጋገጠ ነገር አልተገኘም። በቀጣይ ጥቂት ቀናት አሊያም ሳምንታት እርግጠኛው ምላሽ የሚታወቅ ይሆናል። ክትባት ይህን በሽታ ለመቆጣጠር ያለን ትልቅ መሳሪያ መሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። ማወቅ ያለብን ነገር ግን ልክ እንደ ሁልጊዜው የቫይረሶቹ ጸባይ ይሄኛውንም የቫይረስ አይነት ቅርጹንና ባህሪውን እንደሚቀይር ነው። ያ ሲሆን ደግሞ ሁሌም ቢሆን ክትባቱን የሚያሸንፍበት መንገድ እየፈለገ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኛም ክትባቶቻችንን እያደስንና እያጎለበትን መሄድ ይኖርብናል። ይሄ እንግዲህ በጊዜ ሂደት የሚሆን ነው። አሁን ላይ ይሄ ያስፈልጋል፣ እንዲህ መደረግ አለበት ብሎ ለመናገር ጊዜው ገና ነው። ሌናርድንና ፕሮፌሰር ሳሊምን እናመሰግናለን። ልክ እንደ አውሮፓውያኑ ሁሉ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራትም በሀገራቸው ያሉትን የኮቪድ-19 አይነቶች ለማጥናት እየተንቀሳቀሱ ነው። ለአብነትም ናይጄሪያን ማንሳት ይቻላል። ናይጄሪያዊ ተመራማሪ ምን እያደረጉ እንደሆነ ዘጋቢዎቻችን ያደረሱንን ስመኝሽ የቆየ ታቀርብልናለች። ናይጄሪያውያን ሳይንቲስቶች ያለፈውን አንድ ወር ስለ አዲሱ የኮቪድ-19 ዝርያ ለማወቅ በቤተ ሙከራ ውስጥ ተጠምደው ሰንብተዋል። ምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ናይጄሪያ ከ96 ሺህ በላይ ዜጎቿ በቫይረሱ ሲጠጉ ከ13 ሺህ በላይ የሚሆኑት ሕይወት ማለፉንም የአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠርና መከላከያ ቢሮ አስታውቋል። የቫይረስ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ሳንዴ አሁን የሚያደርጉት ምርምር ከ190 ሚሊየን በላይ የሚሆኑ ናይጄሪያውያንን ሕይወት ይታደጋል ይላሉ። በእንግሊዝና ደቡብ አፍሪካ የተገኙ የቫይረሱ ዝርያዎች አሁን በናይጄሪያ ካገኘነው ቫይረስ ይለያሉ። ናይጄሪያ ውስጥ ብዙ ሰዎች በኮቪድ-19 እየተጠቁ ቢሆንም በአዲሱ ቫይረስ ምክንያት ይሁን አይሁን ግን እስካሁን ግልጽ አይደለም። ፕሮፌሰር ሳንዴ ታዲያ ቀድሞ ከነበረው በተለየ መልኩ አዲሱ ቫይረስ ብዙ ሰዎችን ለህመም እየዳረገ መሆኑን ይገልጻሉ። አንድ ላይ የነበሩ አምስት ሰዎች በቫይረሱ ተይዘው ሲመጡ ታያለህ። ከአንድ ቤተሰብ አምስት እና ስድስት ሰው እየተጠቃ ነው። ይሄ እንግዲህ የተለየ ነገር እንዳለ ያመላክታል። uh, ፕሮፌሰር ሳንዴ ይህንንም እየመዘገቡ መሆኑን ይጠቁማሉ። በአይነታቸው ልዩ የሆኑ የኮቪድ-19 ቫይረሶች በተገኙባቸው ናይጄሪያና ደቡብ አፍሪካ የዓለም የጤና ድርጅት አሁን ፕሮፌሰር ሳንዴ እያደረጉት ያለው አይነት የቫይረሶችን ስነ ባህሪ ማጥናት አስፈላጊ መሆኑን ገልጿል። የቫይረሱን ተፈጥሮ ማጥናት አለብን። እንዲያ ማድረግ ከቻልን እየተዛመተ ያለው ምን እንደሆነ ለመረዳት የበለጠ መረጃ ይኖረናል። ስለዚህ የህብረተሰብ ጤና ባለሙያዎች ከዚህ አኳያ ሊረዱን ይችላሉ። በ47 የአፍሪካ ሀገራት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እያደገ ነው። አህጉሪቱ ባለፈው ሐምሌ የመጀመሪያ ትልቁ ቁጥር የሆነውን ወረርሽኝ አስመዝግባለች። የዓለም የጤና ድርጅትም ባለፈው ታህሳስ ወር ላይ በአፍሪካ ያሉ አስር ሀገራት በኮቪድ-19 ተያዦች ቁጥር መጨመሩን አስታውቋል። የእነዚህ ሀገራት የተጠቂዎች ቁጥርን በአንድነት በአፍሪካ ያለውን ዘጠና በመቶ የሚሆን የተጠቂዎች ቁጥር ይሸፍናል። ዘጋቢዎቻችንን አሁንም እናመሰግናለን። ኑሮ በጤንነት ይቀጥላል። ወደ ቴክኖሎጂ ነክ ዘገባዎች እንለፍ። የኮሮና ቫይረስ መዛመት በጨመረበት በአሁኑ ሰዓት ድርጅቶችና የሃይማኖት ተቋማት ለሰራተኞቻቸውና ለምዕመናን የተሻለና ጤናማ ሁኔታ ለመፍጠር የተለያዩ መተግበሪያዎችን ወይም የስልክ አፕሊኬሽኖችን በአማራጭነት ለመሞከር እየጣሩ ይገኛሉ። የጁሊ ታቦን ዘገባ ደረጀ ደስታ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ከዚህ ቀደም በቤትና አዳራሾች ውስጥ ይካሄዱ የነበሩ ግብይቶች እንዲሁም ብዙ ሰዎች የሚገኙባቸው የአብያተ ክርስቲያናት መርሃ ግብሮች በኮቪድ-19 ምክንያት ችግር ተጋርጦባቸዋል። ማፕቲሺያን የተሰኘው መተግበሪያ የሰሩት የቴክኖሎጂ ባለሙያ ቡድኖች ታዲያ ይህን ችግር እያሰቡ መተግበሪያውን እውን እንዳደረጉ ይናገራሉ። ኒክ ዩሬክ የማፕቲሽያን ንድፍ አውጪና ፕሬዚደንት ነው። ልክ ወረርሽኙ ሲጀምር አካባቢያችንን ቃኝተን ለውጥ ለማምጣት ጊዜው አሁን ነው አል ኒክ መጀመሪያ ላይ የሰራናቸው መተግበሪያዎችም በጣም ውጤታማ ነበሩ ይላል። ቦታን የሚቆጣጠሩት መተግበሪያዎች ታዲያ ሶስት መሰረታዊ አገልግሎት አላቸው። ሊዝ ብራውን የማፕቲሺያን መተግበሪያ የደንበኞች ጉዳይ ኃላፊ ናቸው። መተግበሪያው ስለሚሰጣቸው አገልግሎቶች እንዲህ ያብራራሉ። የዚህ መተግበሪያ አገልግሎት አንደኛው ቀጠሮ ማስያዝ ነው። መስሪያ ቤቶችና ቢሮዎች ለ25 ሰዎች ብቻ እንዲዘጋጁ እናደርጋለን። ስለዚህ የሚመጣውን ሰው መተግበሪያው ላይ ያለው ቀጠሮ ማስያዣው ይቆጣጠርልናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አካላዊ ርቀት ነው። ሰዎች በስራ ቦታ በሚሆኑበት ጊዜ በትንሹ የሁለት ሜትር ርቀት እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። እሱንም ይቆጣጠራል። ሶስተኛ ደግሞ ሰዎች በስራ ቦታ ላይ ከማን ጋር ንክኪ እንደነበራቸውም ያመላክታል። ሲንዲ ኩንሃ የማፕቲሽያን መተግበሪያ ተጠቃሚ ናት። ይህ መተግበሪያ ሰራተኞቻችን ከፈለጉ ወደ ስራ ገበታቸው መመለስ የሚችሉበትን ሁኔታ እንድናመቻች አስችሎናል። በተለይም ደግሞ ስንፈልጋቸው የነበሩ የኮቪድ-19 የንክኪ መለያና የርቀት መጠበቂያን ማካተቱም ለእኛ ተመችቶናል። የዚህ መተግበሪያ መስራች ለሆነው ኒክ ዩሪክ በዚህ በቀውስ ወቅት ይህን የሚያግዝ መተግበሪያ መስራት ማለት ትልቅ ስኬት ነው። በዚህ ብዙ መከራ ባለፈበት ዓመት ውስጥ የመፍትሄው አካል ሆኖ መገኘት አስደሳች ነገር ነው። አብዝተን እናመሰግናለን። እውነት ስልኮች ሱስ ያስይዙ ይሆን? ባለሙያዎች ሰዎች ከእጅ ስልኮች ጋር ያላቸው ቁርኝት እጅግ እየበዛ መሄዱን በመግለጽ ምንም እንኳን እስካሁን ድረስ የስነ አእምሮ ችግር ተብሎ ባይመዘገብም ልክ እንደ ቁማር ሁሉ የሱስ ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው እያሉ ነው። Clinical Trial Journal ወይም የክሊኒክ ሙከራዎች የጤና መዛግብት የተሰኘው መጽሔት ላይ የወጣ ጥናት ሰዎች የስልክ ሱስ ይዟቸዋል ልንል የምንችልባቸውን ምልክቶች አስቀምጧል። እነዚህም ምልክቶች ሰዎች ስልክ ሲጠቀሙ የጊዜው መሄድ የማያስተውሉ ከሆነ ከድብርት ለመውጣት ስልካቸውን ደጋግሞ የሚነካኩ ከሆነ ስልካቸውን ማስቀመጥ ከተሳናቸው የእጅ ስልካቸውም ካጠገባቸው ሲርቅ እጅግ የሚጨናነቁና የሚረበሹ ከሆነ ይሄ የሱስ መገለጫ ነው ሲል አስቀምጦታል። ባለሙያዎቹ የእጅ ስልካችን ሱስ ሲሆንብን መጨናነቅ እንደምንጀምር ይናገራሉ። ለዚህ ደግሞ ይበልጡን ተጋላጭ የሚሆኑት እድሜያቸው በአስራዎች ውስጥ የሚገኙ ታዳጊ ወጣቶች መሆኑን ጥናቱ ያመላክታል። የስልክ አጠቃቀማችንን ለማስተካከል ማድረግ ስለሚኖርብን ነገሮች የተለያዩ ምክረ ሀሳቦችን ይኸው ጥናት ጠቁሟል። ባለሙያዎች ከሳምንት ውስጥ አንድ ቀን መርጠን ከስልካችን መራቅ ብንለማመድ ከሱስ ልንላቀቅ እንዲሁም አእምሯችንን ለማሳረፍ እንደሚጠቅም በዋናነት ያነሳሉ። በተጨማሪም የስልክ መልእክት መግባቱን የሚጠቁሙ ማስታወሻዎች ወይም notification ኦችን ጨምሮ ሀሳባችንን የሚሰርቁ መተግበሪያዎችን ከስልካችን የፊት ገጽ ላይ ማጥፋት አሊያም በተለየ ቦታ ማስቀመጥና ጎዳና ላይ ስንሆንም ስልካችንን ከመነካካት መቆጠብ እንዲሁም ማታ ማታ ስልካችንን ከመኝታችን ራቅ አርገን ማስቀመጥ እንደሚጠቅም ጠቁሟል። ተመልካቾቻችን የዛሬው ኑሮ ጤንነት እዚህ ላይ ተጠናቋል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ጥያቄና አስተያየቶቻችሁን በፌስቡክ ገጻችን ቪኦኤ አማርኛ ላይ ለኑሮ መጤነት ብላችሁ አድርሱን። ከአሜሪካ ድምፅ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ሳስተናግዳችሁ የቆየሁት ኤደን ገረመው ነኝ። ደህና ሁኑ።